creatividad versus productividad. ¿Realmente existe el bloqueo creativo? Soy Diego Guinol, bienvenido a Dark Room y Uso y vamos. Estaba yo pensando esos días, ¿no? bloqueo creativo hay un tema muy común, ¿no? ¿eh? Actualmente. Sí. Estaba pensando creatividad versus productividad, ¿no? É no mínimo assim. Ser criativo e ser produtivo é a mesma coisa, porque nesses tempos de quarentena, não? Né, a gente está. todo mundo fazendo algo assim. Seja criar, produzir, o que seja. Me quedei pensando nisso, assim. E bueno, acá les lanço minha, minha opinião, minha parro desde minha perspectiva, criar não, não demanda expectativa, não tem agenda, não tem prazos que cumprir. Criar congeva a ritmo, a organicidade, não? é algo orgânico. Já produzir tem que ver com cumprir metas, expectativas de resultado. Uh, ah, isso, não? Então, se criar hum, não congeva a expectativa, é algo livre, orgânico, como vai haver um bloqueio criativo? Se assim és livre, não é bloqueio. Então, seguindo essa linha, de, para mim, o bloqueio criativo é um termo criado desde a perspectiva da produtividade. Entonces es el aspecto productivo queriendo atrapar el flujo creativo que es natural. O sea. Vale, entonces isso me leva a, a, essa opinião de não é que deixar que o criativo, o aspecto criativo seja atrapalhado por o aspecto produtivo, os dois têm que caminhar juntos. Então, creio e levo isso a uma produção, pero el estado de crear no, no es lo mismo que producir, ¿no? Entonces hay que manter ese flujo libre, libre de expectativas, así. Por ejemplo, hemos visto muchos casos de, por ejemplo, músicos y productoras, por ejemplo, ¿no? Entonces, los músicos están full creación, cuando conectam com uma produtora, exigências, etc., por, lo general sale del, carrete. Eh, y, o sea, podemos mirar eso como un aspecto interno, ¿no? O ¿qué es tú te autoexigiendo? ¿Qué es tú exigiendo producción? ¿Y qué es tú realmente creando? Creando desde ese aspecto libre. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de la fotografía, este pode passar, por exemplo, com, com as redes sociais, assim. mas isso vou deixar para um, um, outro vídeo, assim. mas é, por exemplo, isso, não? pode entrar em uma exigência de produção, mas que nem sempre essa produção acompanha o é, ritmo criativo, seja, então os dois têm que bailar juntos, assim. Então, se meu processo de criação é tiene tiene cada uno tiene un proceso de creación y un ritmo, entonces el, el aspecto productivo de producir y exponer eso él tiene que respetar así Vuelvo a pregunta, realmente hay bloqueo creativo? Yo soy de la opinión que no, es un término creado, Término creado desde frustración, desde exigencia y desde agenda. Entonces, por ratos podemos nos pegar así con, pucha, ¿qué, foto hago? ¿Qué proyecto? Tengo que crear un proyecto, etcétera, etcétera. E, eso es autocobranza, o el aspecto creativo no funciona así. Conlleva ritmo, conlleva orgánico, organicidad, es natural, así. Entonces, o la cosa brota o no brota, entonces... Es importante escuchar el ese aspecto creativo y, y escuchar qué, qué pide, así. porque quizás é, eh, treino mais a dimensão fotográfica, quizás do estado criativo te está pedindo que, que haga outra coisa, que, que não haga foto, que toque a guitarra, que, que pinte a parede, que, que lave a louça, que seja. Porque em esses instantes de. Porque aí te permite relaxar e, e boom, Vale. Bueno, eso. Entonces eso quería compartir. ¿Qué opinas tú? Yo opino eso. ¿Qué opinas tú? Deja ahí en los comentarios qué te parece. No te olvides suscribirte. Eso ayuda mucho. Y nos vemos. Hasta luego.